نورتي يا البيت يا عمري نظر عيني يا جمال عروسة صغيرة بين يدين استبشر الكون بقدمك وغنينا وفاحت ورا الساعات ورود المحبة بينك وبيني نورت يا يا عمر نظر عيني نورت يا البيت يا عمر نظر عيني جمال عروسة صغيرة بين يديني استبشر الكون بكتومك غنينا فحت ورود المحبة فرحة ايام قلبي تنور ونورك انت عروسه طالع فيني طالع فيني نورت البيت يا عمر صغيره استبشر الكون بقدومك غنينا ورود المحبه وبيني يا بنت العنود يا بدايه فرحه ايام الشعر وحروفه معروف بالطيب وانت العسر واللين جدك بنيه الوفا خمسة ثمانية اثنان أربعة خمسة خمسة ثمانية خمسة